Кулы лапши, там задам, передам, передам, передам, передам, жылама шек деп мен айтсам көнетін бол деп тек қолыңды сен серме берме жалған терле берме орныңды біл деп айтқаны мен ғана жыр тұр деп қылғылап жүктеп тоңса да көңілім дірдектеп үйрендім мен күндеуді 见面需要伞。